ärinime valik on üks olulisemaid tegevusi ettevõtlusega alustamisel, sest äh, meelde jääv ärinimi on hiljem aluseks ettevõtte turundustegevuses ja seetõttu peab see olema hästi läbimõeldud äh, ning eristuv teistest konkurentide omadest. näiteks lapsele nime panekul mõtlete ja kaalute kaua, milline see võiks olla, sest et inimesele jääb elu valikuks ajaks nimi ja samast loogikast lähtuvalt peaks valima ka ettevõttele nime. kusjuures seda kõike tuleks teha kompleksselt ehk siis mõelda üheaegselt nii ärinimele kui ka tulevasele kaubamärgile või siis ettevõtte kodulehe domeeni nimele. ja selle põhjuseid on mitu esiteks see, et hiljem ei selguks, kellelgi on midagi sarnast eh, kaubamärki juba registreeritud eh, või siis see, et soovitav eh, kodulehe domeeninimi ei ole enam saadaval. ja ma selgitan neid asju natukene täpsemalt. ehk siis esimesena ärinimi. ärinime tuleb registreerida Äh, vastavalt seadustele ja, ja enne siis ettevõtte asustam-, asutamisdokumentide äh, tegemist ning äh, ettevõtte äriregistris registreerimist. ja kuna seaduses on ette nähtud teatud piirangud, näiteks ettevõtte ärinime ei tohi olla eksitavalt sarnanev mõne teise ettevõtte nimega, siis on mõistlik teha vastav kontroll Eh, vastavas andmebaasis. Eh, vastasel korral võib juhtuda, et viite dokumendid äriregistrisse sisse ja võidakse keelduda eh, selle nimelise ettevõtte registreerimisest, sest see on lihtsalt eksitavalt sarnane teine asi, mida peaks vaatama, on see, kas sarnast kaubamärki on kellegi teise ettevõtja poolt juba varem registreeritud Eh, siin jällegi on loogika, eh, tulenevad seadusandlusest eh, on, on piirangud ja, ja seetõttu ärinimi ei tohi sisaldada teise isiku Eestis kaitstavat kaubamärki ilma kaubamärgi omaniku loata ja nõusolekut ei ole vaja, kui ettevõtja tegutseb alal, kus kaubamärk ei ole kaitstud. nüüd kolmas asi, mida peaks vaatama, on kontroll, kas on võimalik saada ka kodulehe jaoks sobivat domeeni nime kui, eh, kui sellele domeeni nimele hakatakse mõtlema hiljem, tükk aega hiljem, eh, võib jällegi olla eh, juhus, et te, teil ei ole võimalik valida ettevõtte nimele sobivat domeeni nime ja siis te peate tegema nad erinevad. see aga ei ole hea erinevat kaubamärki ja ärinime võivad endale lubada vaid suurettevõtted ja põhjus on selles, et äh, suurettevõtetel on olemas nii-öelda rahalised võimalused, oskused, et äh, tuua turule uusi kaubamärke ja need võivad siis erineda, nagu öeldud, ettevõtte nimest. Äh, nüüd mikro- ja väikeettevõtted sellist luksust endale lubada ei saa sellepärast, et neid tule, neil tuleb ennast teadvustada ikkagi läbi ühe sarnase nime samamoodi näiteks kui nüüd äh, koduleht ehk siis domeeni nimi on erinev sellest ettevõtte nimest, ei ole jällegi hea, äh, sest et siis tuleb äh, panustada nagu topeltturundamisele ja, ja see võtab rohkem, rohkem siis rahalist ressurssi ja energiat. tänapäeval võib täitsa julgelt öelda eh, piltlikult ettevõtte kohta, kui sind ei ole olemas internetis ehk sul ei ole olemas kodulehte, siis ei ole sind ole, olemaski. ja seetõttu tuleb tõesti eh, kohe päris ettevõtte loomisel mõelda siis ettevõtte kodulehe peale juhtub, et samas valdkonnas on kellelgi teisel olemas juba samasugune äh, kaubamärk, mis oli mõtet, mõttes panna oma ettevõttele nimeks, siis on julge soovitus, mõelge endale uus nimi välja äh, sest äh, võib juhtuda, et mingisuguse aja pärast avaldab see kaubamärgi omanik soovi, et te oma sellest ärinimest loobuksite ja kui te sellega nõus ei ole, võib asi lõppeda isegi kohtuprotsessiga ja Eestis on tõepoolest olemas mitmeid juhtumeid, kus siis läbi kohtuvaidluste on siis kaubamärgi omanik saanud selle õiguse ja siit ka näide. ajaleht Oma Saar, eh, väljaandja pidi loobuma konkurenti nõudmise muidugi eh, pärast kohtuvaidlust ajalehe nimest, sest selline kaubamärk oli juba registreeritud varem. ja ajalehel ei jäänud midagi muud üle, kui uue nime leidmiseks korraldati koguni avalik konkurss ja pärast seda eh, uue nime leidmist, siis tegutseb endine ajaleht Oma saar nime all Saarte Hääl. aga see tagantjärgi nimevahetus oli ettevõttele üsna kulukas kõik eelnevat kokku võttes soovitan ma tegelikult, kui hakata vaatama enda ettevõtte jaoks nime, siis teostada otsing korraga kolmest andmebaasist ja esimesena peaks siis võtma käsile äriregistri, teha siis vastav otsing, vaadata, kas sarnase, sarnast ettevõtte nime on juba olemas Eh, nüüd, kui see ettevõtte eh, nimi või selle nime osa on kuidagiviisi seotud mõne kauamärgiga, eh, mille kohta annab kohe see andmebaas ka teate, siis edasi peaks tegelikult pöörduma Eesti Patendiameti kodulehekülje peale, kus siis saab teha täpsema kontrolli. nüüd kolmas otsing tuleks siis teostada internetidomeeni saadavuse jaoks ja selleks on olemas Eesti Interneti Sihtasutuse koduleht. ja kõikidel nendel kodulehtedel või, või nendel andmebaasidel on tegelikult ka siis nagu kirjas reeglid, mida nagu ühe või teise või kolmanda nime valikul tuleb arvestada, et jälgige palun ka neid. kui kõik need kolm andmebaasi on läbi vaadatud ja tõepoolest leidus selline tore nimi, et on igal pool saadaval, siis veel üks soovitus kui lähete ettevõtet registreerima, siis samaaegselt võtke ja tehke ära siis ka domeeninime registreerimine ja soovitatav on isegi mõelda ka selle koheselt ka kaubamärgi kaitse peale. ja seda domeeninime võiks tõesti registreerida isegi siis, kui see on alles plaanis koduleht luua eh, lähima aasta pärast eh,. mõlemad tegevused, nii domeeninime registreerimine kui kaubamärgi Eh, registreerimine nõuab teatud rahalisi kulutusi, aga ma kinnitan, et see tasub ennast ära, eh, sest hiljem võib olla kahju väga suur ja teil jääb ära peavalu, et keegi teine on vahepeal ära jõudnud napsata sa samasuguse kaubamärgi või domeeninime, mis teil on vaja ja lõppude lõpuks te saate oma uut ettevõtet alustada kohe turundamist siis vastava e-posti aadressiga ja, ja kodulehega nii et soovin teile häid ideid, lennukaid ideid ettevõtte nime valikul ja õnne